inson poklanmoqchi bo'lsa zakotini ado etsin inson ham ruhiy ham jismoniy ham moliyaviy tarafdan o'smoqchi bo'lsa ham allohning huzurida allohning rahmat erishish borasida ko'proq yaxshiliklarni ziyoda qilishni xohlasa zakotini ado etsin zakot bergan insonning qalbida mehribonlik shafqat boshqalarga nisbatan g'amxo'rlik hissi ko'proq paydo bo'ladi dinimiz bir nuqtaga juda ham qattiq e'tibor bergan u ham bo'lsa insonni oddiy kundalik hayotida qilish kerak bo'lgan ishlarni ibodat darajasiga ko'tarib qo'ygan ana o'sha ibodat darajasiga ko'targan narsalardan bittasi musulmon birodaringizning qalbiga xursandchilik kiritishingiz u sadaqadir degan mana shu din hadisda keladi kambag'al qatlamni alloh azza va jalla zakot tufayli boy qatlamni qo'li bilan ularning rioyasini qiladi bismillahi rohmanir rohim zakotni islomning uchinchi rukni etib farz qilgan hamda u orqali boylarga moliyaviy ibodatni ado etish hamda kambag'allarga moliyaviy yordam olish imkoniyatini yaratgan alloh taologa beadad hamdu sanolarimiz bo'lsin zakotdagi ilohiy ta'limotlarni hamda uni tatbiq etish yo'llarini o'rgatgan payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga salotu salovatu durudlarimiz bo'lsin aziz tomoshabinlar zakotim ko'rsatuviga xush kelibsiz ushbu ko'rsatuvni ustoz muhammad ayubxon homidov domla bilan olib bormoqdamiz ustoz avvalgi ko'rsatuvda zakotning hikmatlari to'g'risida gaplashdik endi zakotning maqsadlari zakotning har bir shaxs uchun qanday foydasi hamda jamiyat uchun qanday foydalari borligi to'g'risida aytib bersangiz alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala ashrafi xalqihi muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain allohga beadad hamdlar bo'lsin mana ramazon oyini allohning izni bilan allohning fazli bilan barakotlaridan yaxshiliklaridan manfaatdor bo'lib turibmiz tabiiyki ramazonning manfaatdorligini ko'rsatadigan taraflaridan biri ramazondagi kambag'al beva bechora muhtojlarni ko'nglini xursand qilish ularning ham xonadoniga yaxshilikni olib kirish ularni ham xuddi o'sha o'zimizning xonadonimizdagi serobchilik bilan ularning ham manfaatlantirish bu oyning demak eng ko'zga ko'ringan taraflaridan biri hisoblanadi tabiiyki e, ramazon zakot oyi deb o'tgan safargi suhbatimizda aytdik ana shu zakot oyi bo'lgan ramazonda zakotga taalluqli bo'lgan zakotga aloqador bo'lgan masalalarni bir chekkadan o'rganib borishlikni demak maqsad qilgan edik bugun ham ana shu navbatdagi e, ko'rsatuvimizda siz azizlar bilan yuzlanib turibmiz mana hozir e, muzaffar aytganingizdek zakotning shaxsni e, hayotidagi o'rniyu jamiyatning e, rivoji borasidagi o'rni haqida gapirib o'tsak zakotni shaxs hayoti borasidagi o'rni juda ham muhim zakot kalimasini lug'aviy ma'nosi istilohiy ma'nosidan kelib chiqadigan bo'lsak o'shani o'ziyoq shaxs uchun foydali tarafini ko'rsatadi zakot bir qancha ma'nolari bor bitta ma'nosi poklash poklanish yana bir ma'nosi o'sish ko'payish ziyoda bo'lish ma'nolarini o'z ichiga olgan ana shu zakotning o'zini ma'nosidayoq shaxsni kamolotini shaxsning allohning rahmatiga allohning barakotiga allohning roziligiga erishishiga sabab bo'lishiga bu ibodatning naqadar o'rni muhim ekanligini bildiradi inson poklanmoqchi bo'lsa zakotini ado etsin inson ham ruhiy ham jismoniy ham moliyaviy tarafdan o'smoqchi bo'lsa ham allohning huzurida allohning rahmati bor erishish borasida ko'proq yaxshiliklarni ziyoda qilishni xohlasa zakotini ado etsin ana o'shanda insonning badanida insonning hayotida insonning oilasida insonning yashash tarzida insonning ruhoniyatida dinida axloqida zakotning demak foydalari ko'rinadi zakotning foydalari juda ham u shaxsga lekin eng kattasi mana shulardan iborat bo'ladi biz hikmatlarini aytib o'tganda zakot insonni xasislikdan qutqaradi deb aytdik yana bir zakotning eng katta xususiyatlaridan shaxsning hayotiga foydalaridan biri zakot bergan insonning qalbida mehribonlik shafqat boshqalarga nisbatan g'amxo'rlik hissi ko'proq paydo bo'ladi chunki zakotini ado etgan boy kishi kambag'alni muhtojini shunga haqdor bo'lgan odamning qo'liga zakotini berganda uning xursandchiligi uning oilasidagi hayotidagi yashash tarzidagi o'zgarishni ko'rishligi bilan insonning qalbida marhamat shafqat hislari uyg'onib ketadi va shuning uchun zakotni bir ma'noda hozir aytib o'tganimizdek poklanish poklash ma'nosi tazkiyalik ma'nosi ko'rinadi ustoz hozir aytib o'tganingizdek e, g'arb olimlari ham bu borada bir qancha tadqiqotlar olib borishgan ekan hmm. baxt nimada degan savolni hmm. berishgan hamda e, turli odamlardan so'rashgan bu yerda e, boylar ya'ni turli ne'matlarda yashagan yaxtalaru uylaru qilgan ayollardanmi baxt yoki boshqa narsadanmi deb qidirishganda shu hmm. xulosaga kelishgan ekanki shu odamlarga yaxshilik qilib faqat o'sha biror bir yordam bergan vaqtda ana o'sha odamlardagi bu rahmat bilan qaragandagi uni ko'zlaridagi o'sha e, xursandchilik xursandchilik aynan ularni esda qolib ana shu narsani baxt deb e, odamlar e'tirof etishar ekan shu zakot orqali ham musulmonlar qancha ko'proq demak zakotlarini to'liq ado etsalar demak o'zlarini shuncha jamiyatdagi baxtiyorlikni ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladi chunki dinimiz bir nuqtaga juda ham qattiq e'tibor bergan u ham bo'lsa insonni oddiy kundalik hayotida qilish kerak bo'lgan ishlarni ibodat darajasiga ko'tarib qo'ygan ana o'sha ibodat darajasiga ko'targan narsalardan bittasi musulmon birodaringizning qalbiga xursandchilik kiritishingiz u sadaqadir degan hmm. mana shu din hadisda keladi idholi surur demak musulmonning qalbiga xursandchilik kiritish bu sadaqa bu ibodat bu sadaqa degani ibodat bu endi shu xursandchilik kiritishining sabablaridan uning e, asosiy e, demak omillaridan biri nima bu inson zakotini ado etib kambag'alning qo'liga muhtojning qo'liga kam ta'minlangan oilani qo'liga yetimning qo'liga berganida u qarshi tarafdagi olgan tarafdagi mamnunlik xursandlik ularning hayotdagi o'zgarishni ko'rgandagi qalbida mana hozir aytib o'tganingizdek xursandchilik shaxsning hayotidagi foydalaridan biri desak yana bo'laveradi endi jamiyatdagi foydasini sanab ado etib bo'lmaydi sababi aytib o'tamiz eng katta foydasi kambag'al qatlamni alloh azza va jalla zakot tufayli boy qatlamni qo'li bilan ularning rioyasini qiladi va buning natijasida jamiyatda bir biriga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi bir biriga nisbatan ulfat paydo bo'ladi bir biriga nisbatan adovat yoqmaslik yomon ko'rish dushmanchilik kayfiyati ko'tariladi va bunday e, holat yuzaga kelgan jamiyatlarda tinchlik osoyishtalik xotirjamlik ofiyat keng yoyiladi keng bunaqa e, keng yoyilgan jamiyatlarda ana endi taraqqiyot bo'ladi yaxshilik bo'ladi allohning rahmati yog'iladi ibodatni ado etish bilan birgalikda demak atrofni demak xotirjamligi yuzaga keladi juda ham ko'p bu borada gapirib o'tadiganimiz faqat bir alloh subhanahu va taoloning bir oyatini bu borada eslatib e, bu masalaga to'xtalib o'tmoqchiman alloh azza va jalla ana o'sha e, zakot borasida mol mulkini e, demak yaxshilikka ishlatishga buyurib buning aksi bo'lgan ya'ni uni bermaganlarni e, oqibati haqida zikr qilgan oyatida e, deb zikr qilgan oyatida mol mulklarini ya'ni tilla va kumushni jamg'arib to'plab keyin undan e, Alloh yo'lida sarflamaydiganlarga alamli azob borligini bildirib qo'ying deb alloh taolo qur'onda oyatda marhamat qilgan demak ushbu oyatning aksini tushunsak molu dunyoni jamlab undan ollohning roziligida sadaqa qilgan ehson qilgan kishilarga alloh taoloning jannatlari alloh taoloning marhamatlari allohning rizvoni roziligi alloh subhanahu va taoloning marhamati dunyoda ham aziz qilishiyu o'zining huzurida jannatlari bilan siylashi kabi katta mukofotlar borligini bilib olishimiz inshaalloh zakotni ham shaxsga ham jamiyatga manfaatlaridan biri bo'ladi desak inshaalloh to'g'ri bo'ladi ustoz dunyoda musulmon mamlakatlar musulmon diyorlar ko'p biz e, hozir o'zbekistonda zakot ado etamiz dunyoni boshqa turli chekkalarida zakot qanday ado etiladi bu borada qanday tajribalar bor e, alhamdulillah bu borada e, ba'zi bir musulmon o'lkalarda juda katta tajribalar bor jumladan e, hammamiz hajga boradigan saudiya arabistonida zakotni e, turli xayriya tashkilotlari orqali yig'ilib keyin egalariga yetkazish amaliyoti yo'lga qo'yilgan va buni o'sha atrofdagi afrikadagi muhtoj e, xalqlarga dunyoning turli o'lkalaridagi shu zakotga haqdor bo'lgan zakot olishga muhtoj bo'lgan kishilarga yetkazish yo'lga qo'yilgan juda yam ularda bu haligi qonun yo'li bilan davlatning nazorati ostida yo'lga qo'yilgan va bu o'zini mevasini bera boshlagan musulmon o'lkalarini yaqin sharqdagi mm, juda ko'p masalan e, kuvaytda qatarda e, arab amirliklarida bahraynda yana boshqa musulmon o'lkalarda bu juda yam keng tarqalgan va bizga yaqinroq bo'lgan turkiyada ham e, bu amaliyot xalq ni turli e, vaqf jamg'armalari orqali turli xayriya jamg'armalari orqali juda keng yo'lga qo'yilgan hatto ular o'zidan orttirib boshqa mamlakatlarga ko'tarib borib u yerdagi demak muhtojlarga demak zakotini e, sadaqotini tarqatishni yo'lga qo'ygan va buni oqibatida juda yam katta mo'min musulmonlarning e, ichidagi muhtojlikni kambag'allikni ketkazishga harakat qilishgan bu amaliyot borasida yana bir man gapimni boshida aytib o'tganim o'tgan suhbatlarimizda ham aytib o'tdim bizni xalqimiz har qanaqa boshqa musulmon xalqlardan kam emasligini ko'rsatib qo'ydi o'tgan yili va bundan keyin undan ham ko'proq qiladi bu borada xalqimizni mo'min musulmonlarni hattoki o'tgan yili zakot tarqatishda musulmon boy e, yigitlarimiz e, zakotdan musulmon bo'lmaganlarga berish e, mumkin emasligi masalasini bilgandan keyin yo zakot emas shundan o'zimizni xayriyamizni musulmon bo'lmagan xalqimizdagi qatlamga biz beramiz o'shalarni ichidagi muhtojlarga beramiz deb berganlarni ham eshitdik juda ham ko'p besh milliard olti milliard o'n milliardlab pulini zakotdan e, demak bergan kishilardan xabarini eshitdik e, ayniqsa o'sha pandemiya kunlarida bu narsani demak o'n minglab xonadonlarni xabar olganlar bo'ldi besh minglab xonadonlarni xabar olib ikki oylab uch oylab qarab turganlarini eshitdik demak bu amaliyotda biz boshqalardan boshqa xalqlardan kam bo'lmaymiz chunki bizni ota bobolarimiz bizni e, demak o'tmishdagi ajdodlarimiz zakot berishda sovetlar inqilobigacha bo'lgan davrgacha zakot berishda xayr ehson qilishda boshqa xalqlarning peshqadami bo'lgan ilg'ori bo'lgan hmm. buni misolida boshqalarga ko'rsatib berishgan avvalo o'zimizni xalqimizdagi muhtojlikni kambag'allikni ketkazishda bu o'zini namoyon bo'ladi mana bu e, zakot haqidagi ko'rsatuvimiz bo'lgani uchun ba'zi bir e, shunga taalluqli bo'lgan fikrlarni ham aytib o'tmoqchiman inshaalloh mana zakot haqidagi zakotning fiqhi zakot kim beradi qachon beradi qanaqa beradi qancha beradi e, zakot oluvchilar guruhlari kimlar bugungi kunda kimlarga ko'proq beriladi kabi savollarga keyingi e, ko'rsatuvlarimiz tafsiloti bilan birma bir to'xtalib o'tamiz lekin bugun kifoya qiladigan bir nuqtamiz bor u ham bo'lsa e, xuddi namoz allohga iymon keltirish haj qilish ro'za tutish qanchalik muhim ibodat bo'lgani kabi zakot ham shunchalik muhim ibodat ekanligini bilishimiz kerak ba'zi bir kishilar zakot berishni e, faqatgina bir majburiyat ni o'zigina deb e, hisob kitob qilishda xatoga yo'l qo'yadi berishda xatoga yo'l qo'yadi kimga berish kerak kimga berish kerak emasligini bilmasligidan xatoga yo'l qo'yadi inshaalloh bu ko'rsatuvimiz orqali ko'rsatuvlarimiz orqali xalqimiz mo'min musulmonlar berishni ham beradigan oladigan kishilarni ham kimligini e, bilib olishsa bu borada xudo xohlasa xayrga yaxshilikka biz qo'shimcha xizmat qilgan bo'lamiz allohdan bu borada e, o'zidan tavfiq hidoyat o'zidan yordam so'rab keyingi ko'rsatuvlarimizda buni tafsiloti bilan inshaalloh bayon qilib o'tamiz katta rahmat ustoz keyingi ko'rsatuvlarda ushbu mavzularga batafsil to'xtalib o'tishga alloh o'zi muvaffaq qilsin amin tomoshabinlarimizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh